Oke bang, nama abang siapa? Panggilannya siapa? Sahrul. Sahrul. Kabus nggak nih bang? Kuning. Ya. Begini abangnya sabar ya. Nih besar. Tahu aja. Sebelum kurang jagung. Jari. Ya seikat aja. Buat ya. Satu. Kan lah bang lo sih kalau kira kambing apa gua satu kilo ya. berapa duit berapa berapa duit 20 puluh jadi 85 Oke bang nama abang siapa? Panggilannya siapa? Sahrul. Sahrul, oke. Okay. Ah ini ini ini. Ini baby baby ini ya. Ini baby. Sekilo. Ah abang lah yang bantuin. Sekilo bang. Bang Sarul datang rame-rame ke toko Bang Sarul abangnya paling ganteng satu pasar <laughs> satu pasar paling ganteng ya berapa bang si itu 20 aja kenapa nggak digratisin tuh satu apalagi ya ini jagung pak manis nggak bang bagus nggak nih bang kuning Waduh, waduh galakan pembeli nih. Mau dimasukin nih. Bang dia dibeliin tapi pelit banget. Oh pelit. Waduh, jangan bang. Tiga ya? Iya. Kupas enggak? Enggak usah. Berapa itu? Iya. Tapi kupas kuning nggak? Ah, nggak usah lah bang. Kotor, udara kotor. Buat apa? Mau saya makan buat sayur. Eh, buat ini makanan bayi. Harus kuning tuh. Kuning kan? Kuning pekat. waduh waduh waduh waduh, waduh. begini abangnya sabar ya hmm. orang sabar ya bu ya ibu udah berapa tahun langganan sama dia bu ada dua tahun ya bu ternyata ya bapak ini ada langganan ibu-ibu selesai juga abangnya memang ganteng sih jadi yang beli juga banyak aduh aduh aduh bang jangan gitulah bang kalau ibu-ibu tuh spesial bang soalnya sampai pulang juga ribut bang nah, udah udah ah ini bang tolong yang gede bang abang dong layanin saya bang yang besar-besar bang? Iya pasti. Nih besar. nggak bang. apa-apa, kirim surat bu. Nah, berapa tuh dapat berapa kilo? Dua. Udah, ini dua kilo udah. Sekilonya berapa bang? Jangan dimahalin dong, mas Paul kan. kilo ya abang punya WA nya bang nanti kalau saya bikin filmnya di di subscribe ya film saya punya YouTube nggak punya ya alah kurang tahu nggak usah lah nanti situ nggak mau like lagi oke udah semua biar panas udah bosku buncis mana buncis ya saya ikat aja nanti ya udah oh kok tahu lo ya daun bawang Jangan lah bang lo, sih lo kira kambing aku gua. Iya. Hitung bang, satu-satu. Biar dihitung. Udah cukup, hitung. Udah, udah, udah. Enggak, enggak, lagi enggak, lagi enggak. Hah? Hah? Berapa kilo itu? 3 kilo itu? 35 ribu? Oh. Itu berapa kilo? 1 kilo? Berapa duit? Berapa, berapa duit? 20 55 5 katanya 5 ribu oh satunya eh duanya lima enam lima jadi 85 80 10, 10. Oke, berarti 80 ribu ya. Tunggu ya.